Sveicināti! Šīs dienas tēma būs Vudo Lelle. Vudo Lelle mēs ņemam gatavu šodien. Kā taisīt udolēlis ir iepriekš aprakstīts dažādi veidi, bet šodien mēs ņemam gatavu. Kā piemēru, tikko veikalā pirkta lelīte. Ļoti laba. Plus ir tas, ka šī lelīte, viņa <clears throat> skaitās, ka udolēlīte, viņa ir tīta taisīta no viena diega. Tas nozīmē, ka viņa ir vienots vesels. Jā, te ir acis, te ir nu, visas ķermeņa daļas. Un šodien runa būs par, <clears throat> ko darīt ar lelīti, kā iedarbināt vudu ar gatavu lelīti. Un mūsu rokās ir vudu lele. Viņa nav jātaisa. Pirmā darbība ir savienot šo leli ar savu pretinieku vēlamo cilvēku. Šāda savienošana jāveic visos līmeņos. Viņa nu, parasti var tā vārdiski. Mēs savienojam, teiksim, šo lelīti nosaucam par Andri. Šī lelīte būs Andris. Un tāda Andra savienoja Andra fizisko ķermeni, enerģētisko savienojumu ar šo lelīti. Viss, kas notiek ar šo lelīti, notiek ar Andri. Pilnībā pilnībā tiek savienots. Enerģētiski, atomolekulu līmenī viss tiek savienots. Vizuāli tiek savienots. Kad lelīti savienot ar fizisko cilvēku, tas nozīmē, kad lele un fiziskais cilvēks vienots vesels. Tagad visas darbības, kas notiksies ar lelīti, notiksies ar fizisko cilvēku. Nav jāsaprot, ka šīs darbības ir tādas momentālas. Uh, Udo iedarbosies, nu, tāpat kā visas lietas maģijā, pēc kāda laika uzreiz nekas nenotiek. Lūk tā, lelīte gatava, tagad nākošā darbība. Lelīte savienot ar reālu cilvēku, retinieku. Tagad sekos tālākās darbības. Nu, mums jāpaņem ir adatas. <clears throat> adatas parasti mēs nopērkam kancelēs preču veikalā. Viņas var būt dažādas, garākas, īsākas. Vēl gribu atgādināt, ka visas šīs darbības tiek veiktas, kad uh, ir iekšējais niknums, kad ir tiešām pret tevi vērstas darbības. Finansiālas, juridiskas, enerģētiskas, uz veselību ārdošas. Ja, tā, ja to dara cilvēku grupas, cilvēki, ja patiešām liels iemesls, ka tev traucē dzīvot, tad tādu lelītu var taisīt, un tad viņi sanāks. Nevar taisīt, ja nav iemesla, ja tikai tāpat, nu, bez iemesla gribās atriepties. Te vienkārši eh, lelīti dod to, kad <clears throat> mēs apturam kaut kādu cilvēku svešu iedarbību, saku, finansiāli, juridiski, uz veselību. Mērķis panāk nobloķēt un iespēdot cilvēkus, kas mums brūk virsū ikdienā. Nu, šādu lēlīti eh, mēs paņemam, paņemam adatu un vienkārši nosūtam vēlējumus. Vēlējumi var būt dažādi, uz veselību, uz ģimeni un ir, pasakot vārdiski, katru vēlējumu jāiedu radot. Šādi mēs varam sēdēt pie televizora un lēnā garā veltīt vienu vakaru, ka mēs novēlam visu to labāko šai lelītē un līdz ar to tam cilvēkam, kas mums aiztiek. Parasti <clears throat> praksa rāda, ka pietiek ar 30 adatām. Visas tiek, tiek <clears throat> viss, kas notiek ar fizisko ķermeni, atspoguļojās šeit. enerģētiski tiek caurdot viss, viss, viss enerģētiskie ķermeņi. Un eh, līdz ar to pēc kāda laika arī fiziskā plānā parādās caurumi un jocīgas lietas kuras eh, nevar tā atrisināt vai izārstēt. Jo te ir caurdurta aura, biologs caurdurts. Nu, te notiekās galvā, var pa visu ķermeni, <laughs> nav svarīgi. Pat cik lelīti gatava, <clears throat> šeit šai lelītē vēl varētu uztaisīt tādu metalīti ar tā cilvēka pretinieka fotografija pārnest uz audekla. Vienkārši nu, var, var ieģērt metalītī un pievienot fotografiju. Tad tas efekts ir labāks. Šobrīd lelīti ir sagatavot. Programmas ieliktas, <clears throat> nu var teikt, ir palaist darbībā šī te iedarbījuma programma. Nu tā, mums ir sagatavotas lelītes, viens ir Andris, otrs, teiksim, ir Vadims, div, div gabali. Fiziskie ķermeņi savienoti ar lelītēm, visa enerģētika, viss atomu molekulu līmenī. Tas nozīmē, viss, kas notiek ar lelīti, notiek ar fizisku ķermeni. Uh, laiks, kad taisīt, ļoti labs ir, kad ir pilmēnesis kad ir saules aptumsumi, kad ir magnētiskās vētras. Tas pastiprina efektu. Un, ja kaut kādas zīmīgas dienas, 13. piekdiena, nu, arī varētu pastiprināt, un jau pilnmēnesis ļoti labi. Nu, laba novēlējuma ir eh, šie cilvēki saņēmuši. nu, konfliktu taisīt no nekā nu, nav labi. Tāpēc jāuzmanās visiem, kas eh, provocē konfliktus, dažādas uh, <clears throat> citas lietas, fiziski, naudiski, finansiāli, juridiski. Jebkurš konflikts var beigties šādi. Tā kā vajag paskatīties, padomāt, vai vērts konfliktēt ar citiem cilvēkiem, ar cilvēku grupām, ar firmām, ar <clears throat> organizācijām. tālāk, pēdējā darbība. Lelīt ir, fiziski pieslēgts cilvēks ir, programmas ieliktas. Pēdējā darbība ir, ka mums šī lelīte jānovieto ir attiecīgā vietā. Mēs ņemam cilpu. Salākam cilpiņu. Tāda smuka cilpiņa iznāca. Un tagad šī lelīte ir jāatrod, kur viņu novietot. Vislabāk to ir novietot mežā, kapos, vienkārši jāpakar uz koka ar labi novēlējumiem, lai viss, kas notiek ar lelu, notiek fizisko ķermeni. Šī te lelīte sniegā lietu karstumā, augstumā, nu, šai lelītei sāksies pūšanas process. Un rezultāts ir tāds, ka eh, mērķis ir šo te, lai sapūst tā lēlīte. Viņa karājās kaut kur kokā vai kaut kur vēl, un uh, nokrišņi un gadalaiki dara savu darbu. Laika pa laikam jāiet apcimot šī lēlīte, jāpaskatās, kā viņa jūtās no domformām. Ja, teiksim, ir pazudusi enerģija vai informācija nu, vēlreiz jāuzlādē. Varētu būt reizes pusgadā, jāatcerās vietu un vien pakaram kokā vai aprokam vienalga. Ideāli to būtu darīt pie pretinieka dzīves vietas, pie ofisa, bet nu var arī citās vietās. Var viņu noslīcināt, var aprakt, var sasaldēt, vienalga, ko darīt. Gala rezultātā šai lelītei jāsapūst. Nu, un šim striķim jāpaliek ir brīvam karājoties. Nu, tā izskatās udo lelīti, kā iedarbināta. Atcerēsimies, ka te jāieliek doma, enerģija un jānorāda uz mērķi fizisko. Nu, tad viss strādā. Šeit jāsaprot, ka uzreiz nekas nenotiek ielikt programma, ielikt e, darbība, realizējas kaut kādā noteiktā laika periodā. Nu, sēšanas process notiek nu, kaut kādā laika periodā. Tas nenotiek stundas laikā, minūtes laikā. Galvenais, ka programma ielikta un viņa strādā. Laika pa laikam tikai jāpārbauda, vai ir aktīva tā programma, vai ir enerģija, vai mērķis ir.